Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Dan hari ini buat pertama kalinya aku dah lama tak buat video So kita akan buat video yang simple je Mengenai game ini iaitu Slime Rancher Ini adalah video pandang pertama First impression Slime Rancher tu yang baru keluar hari ini Selama sejam aku akan main dan kita akan tengok Macam mana game ni Macam mana lah game ni? Ha, game ni game baru kan? Mana, mana kita tahu? So let's go! Begin Save icon Kita ambil Aku suka slime pink Tutorial Star Okay Okay Feral Okay Play damage Apa ni Alright Okay kita main default je so, Aku akan main game ni selama sejam And then kita akan tengok lah macam mana uh, Game ni Berfungsi Adakah Lagi bagus daripada yang sebelum ni And Oh ada story Alright, so kita pergi ke Rainbow Island nampaknya. Yes. Ini dia. Kita dah sampai. Alright, let's get moving. Okay, so aku tak tahu aku punya setting aku set apa. Alright, tapi... Aku rasa ni default, ultra. So, ada macam jump-jump uh, frame rate sikit. So, yep. Let's see apa yang kita boleh buat kat sini, okay? So kita ada VSync, kita ada Field of View, kita ada Resolution Okay, grafik, okay, medium, medium, high Okay, maybe yang ni aku tak suka uh, ah, Ni e pun aku tak suka, okay So kita letak So aku main medium, so aku tak tahu Macam mana aku punya uh, performance sekarang ni Okay, uh, aku punya grafik card okey lah Boleh handle lagi So kita akan main on medium lah Reflection kita akan main on medium Fog tak perlu pun Normal cukup Anti-aliasing pun tak payah So aku punya PC Aku punya graphic card GTX uh, 360 eh, 1060 So ya yeah. 360 ya. Eh. Okay let's see Jump Sprint Alright uh, Back Okay ini standard lah kan Alright so far Nampak game ni memang cantik Oh ni apa ni Oh so so dia suruh shoot Ke sini lah standard lah kan Jom Aku tak sure kita dapat full 60 FPS ke tak Aku tak rasa kita dapat full 60 Jadi aku akan tweak lagi Kita punya setting Alright Kita akan tweak lagi uh, And then probably aku akan try main uh, low Okay Kita try main low And then kita tengok macam mana Alright So nampak macam tak ada beza Dan aku rasa aku dah dapat 60 Okay No problem Jadi kita akan uh, Teruskanlah dengan kita punya ni Oh dan dia bagi tahu eh uh, Dia makan apa So I guess Pengembaraan kita sudah bermula lah kot Yup Alright kita akan kutip uh, Rainbow Fields uh, Agak colourful eh Dia punya ni sebab rainbow eh So kita akan kutip carrot Macam biasa Game Slime Rancher Okay kita kutip 4 maybe Tak tahulah aku nak bela berapa Maybe 8 lah 8 Okay kita dah ada 5 Okay now Ready go Macam yang aku cakap Game ni masih lagi early access Jadi um, Ada benda yang Apa Yang masih Mungkin performance uh, Perlu dibaiki lagi Tak tahulah kan Right Macam biasa kita akan dapat currency Yap aku boleh sedut Aku lupa ingatkan pick up je So, currency and then kita akan lepaskan slime kita dah. Banyak sangat tak tahulah. Mungkin tak berapa bagus. Tapi ini buat ini macam orang kata apa? Experiment, experiment. okey. Okay, makan, makan, makan. Siapa nak makan? Mari, mari, mari. Yep. Awal-awal ni memang agak apa macam susah kita nak ambil benda ni sebab kita tak ada dia punya pengutip tu. Tapi rasanya Ya kita boleh upgrade nanti kat sini Tapi sebelum tu Apa-apa pun kita kena buat farm dulu Ah Biasa kita kena buat garden Ya Sebab garden ni akan bantu kita untuk ni lah Untuk mendapat harga uh, Apa uh, Mendapat uh, Duit lebih banyak lah So kita boleh jual oh, Ada carrot juga kat sini So kita boleh tanam carrot Right, harga macam biasa lah kan Harga market akan beritahu harga turun Harga rendah tapi untuk awal-awal ni kita just jual je apa yang kita ada Sebab kita tak nak Apa ni? Ada Kita nak ekonomi tu Kita nak duit tu So ini tengah growing Dan Tesla aku ada upgrade Okay So marilah kita explore Kita cari Ay Okay ayam ada kat sini Okay interesting Alright bunga besar Kita tengok dulu keliling dia macam mana Okay Alright kita tengok keliling dia macam mana So energy guna untuk sprint sama juga macam yang first And then kita ada bapa ayam kat sini Probably ni untuk teleport Right interesting So game dia cantik uh, Malangnya aku tak dapat nak main Apa full Apa uh, Full graphic So kalau korang nak tengok full graphic ni, main sini aku tunjuk Okay tak ada masalah pun benda boleh buat So Okay ini high right, Kita akan tengok So ini dia Kalau high So aku memang takkan dapat lah uh, ah, 60 fps tu okay? aku takkan dapat lah so aku terpaksa main low saja. lowest pun boleh kalau nak right kalau nak bagi lagi smooth aku rasa lowest dah paling smooth lah so tak ada masalah pun okey je alright aku dah biasa main game-game macam ni pun game modern alright siapa yang nak derma uh, grafik card dia silalah derma okay kita akan cuba untuk explore cari bahan-bahan sambil-sambil kita tengok maybe ada Species slime baru Right Dan kita pun juga boleh terus bagi makan macam ni tau ha. Terus bagi dekat direct kat sini je kan Tapi kita cuba pergi jauh sikit Kita kutip Right Kita kutip carrot sampai tak cukup ni lah Tak cukup tanah lah Right So kita ada binatang tu juga Okay kita sampai ke area baru Dan kita ada cotton slime Wow dan juga bapak Okay ni cotton dan juga pink Alright interesting So Let's take Dua cotton slime Alright Let's take Okay kita boleh kita boleh ambil ni Okay Oh tak nak aku tak nak tu Aku nak Nada So that kita boleh tukar ekonomi kita Dan dia makan sayur pun Which is Very very good Alright Dan kita ada kita punya slime yang kedua So aku ada 17 dah kira So aku better balik Dan buah ada kat situ juga Kalau nak Alright Okay apa yang aku akan buat Adalah Aku akan cuba untuk Gabungkan um, Cotton slime dengan slime biasa Alright menggunakan ni lah kan uh, Alright so apa yang aku buat adalah Mula aku akan bagi makan dulu Ni okay. Ya. So dia akan bertukar jadi itu and then kita akan tapis semua ah, Slime-slime ni Keluar <laughs> Daripada Sini so that Aku boleh Masukkan ni okay, Aku tak tahu berapa ekor aku nak masukkan Maybe ni besar sangat so maybe 4 ekor should be good Sebab kita tak nak ada masalah Masalah-masalah yang besar akan berlaku Right dia, dia berak apa? Oh dia berak 2 Okay which is good I guess Alright So bagi dia orang makan Okay Alright dah bertukar Baik Alright So ni bahaya ni ha, Orang daripada luar boleh masuk ha, Itu bahaya tu So aku maybe perlukan um, Sekejap Alright Ada Maybe yang ni kena bagi makan jap Ya yeah, Okay Diorang Kena ada uh, High wall Okay Ni dia high wall 260 Okay aku kena beli tu secepat mungkin Sebab Ni bahaya ni Right Harga kita tak kisah Kita jual je Okay kita perlukan More of that Kita kena buat high wall juga Kalau tak kita akan ada problem Kemarin sini aku halau dulu Yang mana yang tak patut Kita halau dulu Oh ataupun maybe aku yap. Aku ambil ni Right Daripada diorang ni Yep, bagi dia orang makan Supaya dia orang Keluarkan tu Ataupun aku pergi dekat Kawasan uh, Species tadi tu Pun interesting juga Right Jauhnya lah kau kena pergi Makanlah slime Makanlah Makanlah Ngam Sedap kan nah. Ha. Sebab aku kena buat secepat mungkin High wall tu Sebab kita tak nak ada problem lain Yang akan mendatang Contohnya macam ni Apa yang berlaku tengok Tengok akan keluar Alright Itu yang kita tak nak Bahaya Alright Benda-benda macam tu kita tak nak uh, So jom kita jual dulu Maybe cukup 260 Okay sikit lagi Okay sikit lagi If only If only Ada orang makan ke? Ada orang makan ke? Alright good Ada orang makan ke? Ada orang makan ke? Tak ada Ya aku rasa aku patut pergi sana tapi aku takut Aku takut apa benda berlaku kat sini. So aku kena perhatikan juga dia orang. Dengan harapan ah dia orang ni tak lari ya kan. Apa kita kita okey lagi. Kita masih awal-awal lagi so <laughs> tak ada masalah. Right. Rasanya lah tak ada masalah. Aku cuma perlukan 260 je. Buat high wall and then aku akan cuba explore lagi lah. Sebab kita dah dekat malam dah ni. Ah, jadi kita akan jumpa dengan species species malam. Alright, maybe kau boleh bagi duit sikit ke? Maybe. Any of you? Tak nak? Tak nak makan? Alright, interesting. Alright. So, dia orang, dia orang ni makan ni juga. Uh, apa? Uh, meat juga. So, yup. Interesting. Okay. Mari kita jual. Mari, mari, mari. Bolehkah aku jual? Aku tak boleh jual lain. Alright, aku perlukan sikit je lagi duit weh. Sikit je lagi. Aku I left. Patutkah aku gerak dari sini? Maybe. Maybe. Maybe. Try. Right. Diorang ni aku perlukan. Okay. Diorang ni. Dua ni. Okay. Makan, makan, makan. Diorang tak nak makan ke? Kenapa diorang tak nak makan? Okay, takpelah. Kalau macam tu aku gerak pergi uh, area yang putih ni lah. Tengok area bunny ni. Sekejap kita boleh farm sikit guys ni. So. Alright then kita boleh dapatkan something maybe. Yup. Go. Oh ni. ah Dah datang dah. Okay. Anak-anak kita dah datang dah. So siapa-siapa nak makan sini please. Right, aku rasa kita. Oh. Kita agak mess up sikit sebab Wow Sabar sabar Sabar Buat bertenang Oh no Dia orang dah bertukar jadi ni Cantik lah Ya Oh ni apa ni Activate apa tu Alright Research drone Interesting Alright Yang aku tak tahu apa function dia Okay I guess Aku perlukan warna putih kalau boleh Yup Terima kasih Aku tak nak species ni tapi aku nak dia punya ni. Siapa yang makan Siapa yang makan ni? Nope. Don't no don't don't oi. Yeah. Right, here go. Okay, aku rasa kita dah ada cukup duit dah untuk uh, buat kita punya high wall. So kita akan buat high wall kita. And then kita akan sambung explore. Sebab kita perlukan more slime. Right Okay Okay carrot kita pun dah banyak So let, let's see Let's see Maybe aku boleh bela banyak sikit Aku tak tahu tahulah berapa Nak kena bela ni Kalau apa Right kita dah ada 320 Terbaik so, Kita boleh buat high wall There we go High wall untuk semua High wall untuk slime kita Yup Very very good High wall Dan kita boleh masuk Maybe Um, nama yes. Tujuh. Okay, tujuh lah kau. Kita try tujuh. Dan benda ni akan infinite tumbuh. Itu yang best tu. Oh, no, aku terbaling yang lain. Okay, that's... Huh, tak apalah halalang. Right, kita bagi makan kat diorang. Dan kita perlukan harvester sebenarnya. Alright. Harvester. Okay, ni Enet ni bagus kan ni? Yang kedua ni, okay? Uh, ya. Yeah. Auto feeder. Okay, plot collector. Kita perlukan plot collector, yep. So, tak ada apa yang berubah sangat uh, daripada uh, first slime ranger. Okay, tapi benda tu benda bagus lah. Tak adalah macam aku cakap uh, benda tu tak berubah, tak uh, benda tu apa? Tak bagus kan? Tak bagus lah. Maksudnya apa Dia tak adalah rasa macam pelik sangat okay, ya, Aku rasa aku nak buang sikit Buang buang buang okay, ya, Banyak ni okey kot for now Ya yeah. Alright Dan aku tak tahu dia orang ni lapar bila yep, ya. Aku harapkan ah, Yang mana yang putih tu makanlah Makanlah yang pink tu kan Supaya Apa Susah tak ada plot collector ni Susah Eh, mana yang warna pink? Aku nampak tadi ada. Oh, okay. Aku nak kena bagi makan. Aku nak kena bagi dia orang bertukar. Right. So that. Dia orang makan. Tak nak makan ke? Yup. Dia orang tak nak makan. Alright. It's okay. It's okay. So mari kita jual ni. Harap-harap ekonomi. Bagus lah. Ni apa? Alright. Ni tutorial saja. Uh, harga tak bagus. Tapi selalunya aku tak ikut harga. <laughs> As long as aku boleh jual Aku jual Dan kita boleh je nak feed nah, Berapa 500 yang tadi Harga Plot collector 500 Okay so, Kita boleh je feed yang ni Kalau kita nak okay, Aim dia masih Apa susah sikit Right Ya, aku nak try aim yang untuk budak kecil ni. Tapi Sah, Mungkin aku kena aim betul-betul kat mulut dia orang. Let's try. Yup. Dia orang maybe tak nak makan. Fine. Okay, so marilah kita explore. Rasanya yang tu dah kenyang. Dia orang dah kenyang. So, kita akan explore. And then kita akan tengok. Okay, aku akan pergi hantar ni jap. Bagi yang tu evolve. Alright. Lepas tu aku akan balik dalam satu, dua, tiga. Ni aku akan harvest buat kali terakhir. okay, dia orang tak nak. okay, okay, jom kita gerak. Sebab aku nak tunjukkan area baru juga kalau ada, susu be ada lah kan. Sepatutnya ada lah area baru. Uh, dan juga kita ada spesies baru juga tu. Ah, macam ni spesies ni kita boleh ambil tapi masalahnya phosphor lime ni kita perlukan uh, malam lah kan so aku takkan ambil sekarang tapi kita boleh farm dia orang lah Maksudnya kita ah, farm ni ha, Boleh je Yap, Dia akan keluarkan dua ni Kita boleh farm lagi Kalau ada force forceful lime lagi Contoh macam gini Alright Okay silap Jangan jangan jangan bertukar jadi tu Okay tak suruh pun Alright Itu apa hujung sana Oh force forceful juga Nah Oh god Oh No Ah, aku nak bagi makan dia. Okey, tak apa kita explore lah kalau macam ni. Bye bye. Jumpa lagi. Kau tengok gabungan-gabungan dia. Kau tengok. Ah ha, macam ni ada eh. Apa tu? Oh, dia duduk sekali. Comelnya. Alright, let's go. Alright, kita ada laluan bawah. Kita boleh pergi ikut sini. Okey. Ni apa? Harvest. Oh, harvest. Kita boleh harvest air. Dan aku tak rasa kita boleh pergi seberang sana Tapi kita akan pergi belakang ni Kita akan tengok apa yang ada belakang ni Ada anak ayam Kita boleh ambil kalau kita nak Alright Ni apa? Okay buah Ni apa? Okay tu kena upgrade Okay Nampaknya macam tak ada apa sangat Aku akan ambil ni Okay ni Oh ni cube berry Ya, Q-Berry Very, very Specific lah kan Bagi aku Kita akan harvest malam-malam Lepak lu Right Makan ke, makan ke Silakan, silakan ya, Aku tak boleh ambil yang tu Yap Dia dia bila makan dekat-dekat ni Yang problem lah Dia akan terus Bergabung kan eh? So itu agak masalah lah kita boleh pergi sini eh, Apa yang ada di sini Kita just nak tahu je Uh cantik Kau Mainkah aku main low pun cantik Dan kita jumpa point Point ni selalu dia bagi macam Hydro turret Alright So sekarang kita boleh Allah <laughs> Dan Aku pun jatuh So apa yang berlaku bila jatuh kita hilang Semua item kita Aku sedih Alright Tapi tak apa kita ambil iron ni balik Kita hilang <laughs> Aku tak expect kita jatuh tu sebenarnya Tapi benda dah jadi Jadi yep. Tak apalah kita habis plan, plan kita mesti sama juga Okay plan kita mesti sama Tapi kita hilang banyak juga duit tadi Alright Aku tak expect pula kita jatuh tadi guys macam mana lah kita boleh jatuh Right Why Kenapa Okay Jom kita bagi makan Jom kita bagi makan So itulah terjadi bila jatuh Sama je macam yang game pertama dia ha. Kita akan mati Rugi semua duit aku Tak apa kita belajar Kita belajar Tak ada masalah Right ha, Makan Makan Okay go kita siap akan dapat duit daripada ni. Bahayalah sebab ada uh, ada orang kita pilih juga. Ada slime masuk. Eh, kenapa ni? Kenapa macam sedih? Makan-makan. Sempit ke tempat aku ni? Wah, dia lapar. Nampak tu lapar. Dia kalau lapar, dia akan melompat tau. Ha, itu itulah ha, salah satu apa kelebihan slime ni. Okay. Ya, tapi, tapi, alright. Aku nak mengambil duit ni masalah Okay So jom kita uh, jual dulu And kita tengok uh, Boleh tak kita dapatkan uh, plot, Apa tu collector So harga memang turun gila Tapi aku tak boleh buat apa Aku just nak duit je Okay Alright Tak cukup lagi Kita dah 500 Dan ni dah terkeluar Aku tengok ni Keluar Tidak Ya, malam malam adalah malam adalah apa? Kapal jangan. Keluar daripada sini. Aku kena buang lah semua-semua ni jap. Aku kena buang ini ni ni ni. Right, problem ni. Aku kena buang yang uh, yang mana yang tagih-tagih ni, okay. Ya, aku kena buang dia orang sebab dia orang menjadi problem eh is aku tak suka. Right. Selalunya aku akan buang dekat belakang aku tengok tu belakang tu. Ha, belakang ni apa apa ni? Ni apa? Ni apa? Apakah masalah kau? Ha? <laughs> Apakah masalah kau? Masalahnya dia dah keluar daripada tu sebab dia lapar. Yap. Okey, aku tak rasa kita boleh tampung, okey. So aku nak buang dulu. Right. Maybe too much, okey. Ya? Tapi aku tak kisah pun sebab ini baru tier 1 punya slime kan. Eh. Right? Oh, yep. Alright. Lapar ni nak nak makan ke? Nah. Lepas tu kita buang dia, okey? Kita terpaksa buat guys, kita terpaksa buat. Bukan sengaja. Alright, aku terpaksa buat. <laughs> Disebabkan Ya. Yeah. Disebabkan dia akan mengganggu. Alright. So, guys. Kita maybe cukup rasanya. Boleh tak aku jual carrot ni? Aku tak rasa kita boleh jual carrot. Yap, tak boleh. Okay, 500. Let's go. So, sekarang kita boleh beli plot collector. Hey. Here go. Here Plot collector. Okay. So, aku akan hantar je dulu kat diorang. Aku bagi makan. Dia aku gerak. And then kita cuba cari uh, Benda ni Okay Dan kita uh, Cuba cari duit Aku akan buat lagi satu Farm Dan kali ni kita cuba bela Yang malam punya Tapi agak sedikit mahal sikit lah kot Maybe Maybe aku patut bela yang Ya yang malam ni macam bahaya Kalau rabbit ni dengan Malam lah kan kalau aku nak beli kan ya. Post 4, post 4 ya. Baik, mari kita pergi tempat kita jatuh tadi. Ya, sini banyak rabbit dengan tu je kan. So, oh, boleh tak aku? Okay, ni limited lah. Ya, ada laluan yang aku tak pergi lagi. Okay, macam atas ni aku tak pergi. Refinery link. What? Apa ni? 오케이 Climb Science Lab Oh kita tak pernah pergi lab lagi right? I'm so over my head We find the ring Alright So apa yang aku kena buat Yang aku kena campak je lah ni Dia akan Oh Tabby oh, Aku dapat Tabby slime So apa-apa yang aku kena buat ni Alright Nope Okey, dia akan hantar macam ni aku tak faham. Tapi kita hantar je. Sebab kita nak belajar. Alright, there you go. Ah, uh, Tebi dengan Rabbit should be a good combination. So kita akan ambil. So Tebi dia makan Ya, yeah, more Tebi. What is this? Oh, dia makan ayam kan. Alright, rules true. Oh ya, yeah. dan kita perlukan hand juga. Ya, yeah, aku rasa Rabbit ni kita buang. Kita ambil ni. Ya, yeah, kita perlukan dua-dua ni, jantan dan betina. Lepas kita ambil sebab banyak tabi yang kita boleh. Oh ni dia makan. Dia makan apa? Meat kan? Tapi kenapa dia angkat je? Dia tak suka ke buah? Alright, aku rasa 4 should be enough. Aku rasa dulu aku pakai empat juga. Aku tak pernah pakai lebih daripada 4. Sebab bahaya. Alright, kita stick dengan 4. Tapi kita terus explore lah. Kita terus explore. Uh, ini apa? Cotton slime juga. Alright. Alright. Oh, kita tak kita nak tak dapat apa-apa pun daripada dia. Ya. Aku nak explore je. Aku nak explore. Ada map ke? Ada map. Alright. So aku boleh fast travel ke? Tak boleh lagi. Mungkin satu hari nanti. Aku boleh turun bawah ni. Oh, hati-hati. Oh. Guys, aku jumpa something lagi. Emerald Cypress Cluster Alright Ah, uh, Ni just orang kata ah uh, Hiasan je Decoration Kita ada ayam lagi Aku boleh ambil ayam ni Okay Dua lagi bagus Sebelum satu Kita panjat ke atas ni Game ni dia banyak Macam apa Secret-secret lah eh Oh, aku tak ada booster lagi. So, aku perlukan booster. Yes, for sure. Aku perlukan booster. Okay, bawah ni ada apa? Tabby, Tabby. Right, atas ni ada apa? Alright, aku kalau ada booster, aku boleh pergi sana, ya. Oh! Lepas, tak lepas. Oh, inilah. Oh, hello there. Pink. Tak lah selaku kalau kita bagi dia... Okay, dia kat mana ni? Kita boleh mark ke? Right, eh, aku pun tak ingat macam mana aku pergi sini. Uh, dan aku tak boleh mark pun. So... Uh, tapi kita tahulah dia dekat area... Area-area putih tu. So, aku boleh bagi dia makan sebenarnya. Dan at one point, dia akan meletup. Dan kita akan unlock teleport. Which is interesting. Okay, so... Alright, situ so, Kita tahu kat mana So, ni tempat Debbie tadi Atas tu ada something Oh, ni tempat tadi tu So, yang tempat tadi tu dekat Okay Aku rasa aku tahu kat mana Kita boleh ingat maybe Besar Ada juga yang besar kat sini eh. Ada juga So ada dua Satu dekat sini Oh dia akan makan dalam map Very very interesting Ini apa? Oh ini yang buka map Aku lupa Benda ni wujud Ya yeah. Right If only Aku boleh Apa ni? Ooh If only aku boleh Tengok map sambil aku bergerak Kan bagus Okay so aku nak menuju balik ke rumahku Di sana Oh no no no Nasib baik tak mati lagi sekali Right Ya kalau map dia ada macam arah mana Oh aku boleh buka lagi map baru Yahoo Yo Alright, aku just kena pergi straight je. Alright, straight saja. Daripada sini aku kena pergi straight je. Alright. Kan? Yup. Straight saja. Ini dan straight ke kematian aku. okay, dah betul lah. So, bagus lah every time kita jumpa tempat baru, dia akan apa ni? Uh, dia akan mark kan So yeah ya. That's good Can I Oh Baik okay, eh, Jom kita balik Kita tengok slime kita Apa jadi Okay So far Sama je sistem dia Macam yang pertama Alright Aku ada 30 minit lagi Untuk slot ni uh, Jadi kita akan tengok lah Macam mana Okay dan Benda ni terkeluar Sebab dia orang lapar Dan aku rasa aku nak stick uh, Empat saja aku rasa empat ekor so kita akan buat pembersihan hari ni ya yeah, pembersihan sikit so let's let's take this kita akan buang kita akan tinggalkan 4 ekor je for now sebab rasanya dia akan membahayakan sebab dalam game ni kalau right kalau kita ada macam stage uh, stage yang kedua ni ya yeah, Alright lepas tu kita Dia bercampur dengan uh, Plot yang lain yang akan bertukar menjadi ta So ta ni amatlah bahaya kan? Ta ni amatlah bahaya So plan aku sekarang Aku nak tunggu ni tumbuh And then aku nak plan untuk Buat Sarang yang seterusnya untuk Tebi Yeah. Ya. Uh, dan plannya maybe Tebi Tebi di mana? Di sini mungkin Ada ayam-ayam ni Di sebelah dia adalah Ayam man Tempat, tempat beli ayam Alright, Kita akan letak TB kat sini So coral memerlukan 125 28 sebenarnya uh, 200, 200, 128 pula 128 tu duit aku 250 uh, ah, Dan juga aku perlukan 500 yep. Lepas tu daripada situ baru aku boleh ni 500 Aku perlukan 500 500 dan yang boleh bagi aku 500 adalah benda ni je. Mari kita tengok farm kita apa yang ada. Alright. So, untuk unlock area baru kena beli macam biasa. Eh, one day, one day. One day kita akan berjaya dapat tu. Okay. Eh, dekat mana? Oh, ada underground. Interesting. Oh, so ini untuk waktu malam. Bukan. Fabricator... VEC upgrade Alright So kita ada Cotton plot Oh sebab tu kita perlukan Pink plot Hard module Upgrade nyawa Upgrade ni Dashboard Energy consumption Okay yang ni kita nak Alright Phosphor Okay kita perlu bela juga So maksudnya Kita kena bela tabby Phosphor Ya yeah. Tabby phosphor sebab kita nak buat jetpack Of course kan Itu adalah antara benda yang Benda yang first lah kita nak buat Okay Ini apa? Refinery Alright so, Ini yang kita transfer tadi kan Okay ya? Oh ah, daripada sinilah Dia transfer ke situ Okay faham Alright Interesting Simple enough Dan kita masuk lagi dalam Kemanakah dia pergi ni Aku tak tahu Right Ooh. Kali ni underground kita Dalam juga Dan dia tembus ke satu tempat yang misteri Dan aku pun tak tahu kat mana ni Dalam map Dia adalah di seberang Ooh. Interesting Rainbow Island eh Aku boleh turun sini Apakah ini? Aku boleh travel naik board ke? Mungkin satu hari nanti. Oh tak, aku datang. Oh, aku datang pada sini. Ya. Dan benda ni tembus ke... Area ni. Alright. Interesting enough. Alright, so macam mana? Macam mana dengan kita punya progress... Duit kita memang tak bergerak lah. So, aku better cari carrot dulu. Ada aku halau benda-benda ni. Benda-benda ni. Right, Quarter Slime ni Jom kita cari uh, Kita punya Carrot lu. right, eh, Ada carrot tak? I need carrot sebab aku pergi bagi dekat yang besar tu pula kan Alright Carrot ataupun buah lah Either one lah okay Buah pun okay juga Buah pun memang boleh tapi aku tak boleh ambil masalahnya Huh kita ambil je lah plot Alright, pink plot Alright, I guess Aku boleh balik Persa Oh, tengok ni banyak, Dia game ni banyak sangat choice Kadang-kadang kita kena buat Sekarang ni aku tengah hold aku punya ayam ni uh, Dengan harapan Kita dapat Buatkan ayam Tapi aku rasa sekarang ni better aku uh, lepaskan je ayam ni dekat area ni. Okey. Dengan harapan dia orang tak lari lah okey. And then let's see. Oh, aku tak kutip ni. Right. Ah, dia ni lapar ni nanti. Macam mana? Kita perlukan 500 tadi kan untuk buat ha, ni. Right. Harga macam mana harga? Harga tak berubah. Harga tak berubah. Harga ni rasanya selalunya... Cck, Orang yang ekonomi-ekonomi je tengok ni Aku main game ni aku tak pernah ada ekonomi guys Ya Aku main redah je Alright 500 untuk tebi Lepas tu kena buat kandang ayam Full pula tu So 500 lah kan Okay aku perlukan sikit lagi Come on Come on I need money Alright Aku silap tadi Patutnya aku ni kan Buang je tu Okay tapi tak apa Aku rasa kita mungkin akan dapat duit Kot Dengan diorang ni Hopefully Diorang makan Dan diorang keluarkan duit Ini apa Alright Drone Scouting location Alright Aku nampak macam Ada something di sebalik ni tadi Ada Okay There you go. Good job. Okay. Bagus, bagus. Ni kita nak. Okay, bawah tu. Oh, jatuh. Jangan jatuh. <laughs> Right. Terima kasih. Ada lagi hasil-hasil ke? Tak ada Aku tadi patutnya okey dah Aku dah ada carrot dah guys Tapi kan aku pergi Aku pergi Apa ni? Oh fosfor Aku pergi Aku pergi bagi dekat yang gemuk tu buat apa kan? Salah tu lah Hilap lah Ni apa? Ni safe ke? Oh ni tidur alright Kalau kita tidur, adakah pokok akan tumbuh? Ya. Kita boleh try yang tu. Yup. Contohlah aku tidur. Tip antimoni. Right. Adakah pokok tumbuh? Almost, almost, almost nak tumbuh. Orang pun dah lapar ni aku rasa. Ya. Yeah. Macam mana aku nak settlekan ni? Eh, macam mana aku nak settlekan? No. Aku tak ada cara nak settlekan. Jadi hari ni kita akan explore mencari benda-benda, okey? So mari kita explore what ini cotton. Right. Sebab pokok masih lagi tak boleh tumbuh. Jadi kita akan explore. Ayam. Oh ayam is good Eh. Ah, kita pergi belakang ni tadi kan Ayam lagi Apa? Mana ayam? Tak nak Oh ni carrot Yap. No don't eat Don't eat my my carrot No Right so kita dapat carrot yang kita nak That's good Ada lagi carrot tak? Aku pergi bagi pula carrot tadi kan. Silap betul aku. Aku telah mem uh, ah, mem mempelahankan progress aku. Alright. I guess. We back. Kita ada lima carrot untuk lima Untuk 4. Kita punya ni. Nah. dia orang dah start lapar dah. Confirm. Diorang memang, dia, diorang memang akan start lapar. Sebab... Apa ni? Ah, sebab dah sehari kan. So oh, yang ni pun tak boleh nak cover sebenarnya. Tumpat ekor. Tapi kita tengoklah macam mana. Okay. Biar dia sedut jam. Ya? Sedut, sedut, sedut. Aku lupa boleh tekan button untuk sedut. Alright. So adakah cukup untuk... Uh, lima... lapa lagi ke? Senyum dah kan? Okay dah senyum. Alright. Adakah cukup untuk kandang kita seterusnya? Mari kita tengok. Oh no, tak cukup. Sikit Sikit lagi. Okay, belakang ni apa? Apa? Oh, ni another map. Right? Tak cukup lagi. So, kita perlukan... Sikit lagi. Tapi kita dah boleh buat kandang lah. Right, kita dah boleh buat coral. Okay, and then aku boleh letak... Tabby. Kalau aku nak letak... Tapi dia makan apa? Dia makan daging kan? Tapi dia mahal lah. Okay, tebi tinggal fosforus uh, memang bagus tapi aku kena upgrade aku kena buat kandang juga which is yep cook dia annoying juga tapi duit duit akan jadi banyak lah insyaallah right Kita explore lagi Kita explore lagi Kita tengok mungkin kita dapat uh, More daging ke sayur ke apa kan Rayu memang tak ada harapan lah Sebab kita ada beberapa minit lagi Sebelum kita tamat Kan preview sejam ni Hopefully korang Apa Korang ada rasa tertarik Nak main game ni Sebab aku pun dah lama tak buat video Ini macam orang kata Just uh, Video Apa ni Sejam preview game ni di mana korang boleh tengok lah kan Dia punya Apa yang terbaru pasal game ni Dan eh, Macam mana aku pergi belah jauh tadi ya? Aku tak tahu eh, At least kita dah dapat Q-Berry Macam mana aku pergi belah sana tadi Itulah game ni Kadang-kadang kita tak sengaja pergi Kita tak nak pergi pun Tapi kita pergi Dan aku of course lah Lepas uh, sejam preview ni Aku akan main lagi lah Dan Kalau korang rasa korang nak tengok lagi video ni, nak tengok lagi siri ni, korang boleh bagi tahu dan aku takkan segan untuk sambung lagi. Right? Aku pun tak tahu macam mana aku pergi atas tu. Macam mana aku masuk ke area KB tu. Aku tak tahu. Aku tak ingat. Dan memang nasib gila lah Alright Memang nasib gila aku masuk Aku rasa Aku pergi straight daripada sini Diorang semua lapar aku tengok And then bawah ni ke? Ikut B Ya belah kiri yang aku rasa Aku yakin aku dah pernah pergi Tapi aku tak pernah pergi So let's take more fruit Allah ni bukan Bukan Q berry Ini fruit Ya berry sama dengan fruit lah kan Ya yep. Cubilah Cubilah Okay, ya, aku maybe akan cuba untuk dapatkan berry tu juga. Ini benda ala food ni. Okay. Uh, eh? ah, aku nak. Oh, oh, dia makan tu. Apa ni? Content pink. Alright. Interesting. Ini kita jumpa tadi. Yup. Inilah laluannya. Allah, aku punya... No, aku punya carrot. Aku tak carrot. Dah, dah. Tengok ni, tengok ni guys. Inilah bila aku cakap. Aku ada Masalah dengan management. Alright, game ni. Tapi tak mengapalah. Kita akan balik tapi tak mengapalah. Nanti kita akan upgrade inventory and then uh, kita akan settlekanlah masalah ni. So aku rasa benda-benda ni dia penanda lah kot ya. Aku rasa aku dah hafal lah first area map ni. So it could be good. Tidak okay rasanya. Tapi macam mana aku nak simpan buah ni? Hmm. supaya aku boleh terus apa farm nanti adakah buah ni akan expired itu kita tak sure so aku try simpan buah ni dekat sini dengan harapan dia tak expired sebab aku tak rasa ada storage aku tak rasa ada storage okay there we go kita punya carrots dah pun tumbuh Alright Aku patut buat duit dulu lah aku nak unlock tempat teleport dulu Alright, one, two, three Allah Allah, Allah, Allah Aku salah balik, aku terbalik ayam No Oh Oh Aku nak balik-balik, ayam pula Alright Nak makan ke? Gila lah makan Right? Tak nak. Tak nak makan. Fine. So maybe kalau kita skip time. Right? Sleep until morning. Adakah ada benda lain berlaku? Macam diorang harvest ke? Diorang lapar ke? And. And. So, yeah. Time skip works dalam game ni. Interesting. Interesting. Right? Maksudnya kita game ni tak adalah grindy sangat. Allahuakbar, aku tumbang tu pula. Yup, game ni tak adalah grindy sangat. Okey, kalau macam tu kita boleh dah buat sekarang, kita boleh set up untuk kita punya TB. And then kita go phosphorus. TB phosphorus. Okey, 396 rasanya dah cukup untuk buat uh, kandang juga. So let's go aku Yup Dan aku boleh buat spring grass uh, Oh ni bagus Double production Oh wow interesting So di mana kah ayam-ayamku sini Ayam-ayamku masuk dalam ni Okay Dan ayam-ayamku tak tahulah macam mana Macam mana proses ayam ni Tapi kita assume Ah, ya yeah. Satu jantan dengan 20 betina kot <laughs> Lepas tu Kita tengok macam mana Ada lagi ayam ke? Eris ni Ini mau ayam Oh dia Ya aku pun tak sure macam mana So ayam ada upgrade macam-macam lah kan Kita ada vitamin Kita ada elder collector Oh, lama-lama ayam pun boleh tua juga. Alright. So, yep. So, kita dah boleh letak tebi kita. Tapi masalah kita tak ada supply ayam. Tebi ni makan apa? Soalannya. Dia makan daging. So, aku rasa maybe kita buat satu lagi farm untuk uh, fruit kita yang masih belum expired lagi. Okay. Uh, ah, yeah. ya kena kita boleh prepare untuk malam ni. Kita akan cari Tebi malam ni. Tebi. Eh? Okey. Tebi kita tak, tak malam ni bukan Tebi. Malam ni adalah uh, Phosphor Phosphor, right? Okey, tengok. Fosfor dan juga uh, apa? Kita akan gabungkan. Tapi first of all, aku kena buat high wall dulu. Yap. Kalau aku tak ada high wall, aku ada problem lah. Sebab nak gabungkan. Mati dia melompat. Let's see Let's see Kenapa ayam ni keluar? What? Kenapa ayam keluar? Tidak Okay duduk dalam tu Alright Jom kita time skip Ke next day Alright Dan aku yakin ada achievement lah kan Kalau Oh dia orang lapar tengok tu Bahaya ni Jangan lapar, jangan lapar. Sabar. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Kenapa lapar? Makan, makan, makan, makan. Jangan lapar. Aku ada banyak keris. Kenapa dia keluar pula ni? Oh, mengamuk ah, Guys. Mengamuk. Dia mengamuk. Dia mengamuk. Ya bahaya ni sebab kalau yang mana yang terkeluar ni Ya kenapa mengamuk Adakah aku kena buat air net Hmm Ya time skip adalah juga uh, Apa ni Bahaya dia tu okay? Rasanya kita tak perlu lagi kot Alright kita, tak perlu. kita maybe perlukan music box lah. Music box agak OP Tapi for now tak perlu lagi Aku rasa okay kot Oh fully okay Bahaya ni Bahaya bahaya eh? Diorang sehari pun dah lapar Macam mana? Okay Bila diorang keluar tu yang bahaya tu Alright So aku boleh buat high wall dah So masanya guys Untuk kita menangkap Phosphorus Aku tak tahu Phosphorus uh, Makan apa But yep. Let's see Alright Dah ya, boleh tak? ada slime pedia tak? Yes Okay Kat sini kita boleh tengok uh, Apa benda Okay, fosfor dia makan buah-buahan. Dan favorite dia adalah cube tu. Okay, interesting. Interesting. So, cube aku hilang dah ke? Yup. For <laughs> oh, sure. Okay. Ayam? uh banyaknya anak ayam. Wow. So, aku rasa kita dah boleh bela kot tabi ni. Mana ayam pun banyak tu Alright let's go Tabby Tabby here you go Tabby Tabby Nah makan Yup there you go Tapi kita kena hati hati lah sebab Makan ni makan makan Tabby makan Makan makan makan Yap, Kita kena hati-hati sebab Kalau Tabby ni terkeluar Masalah boleh menyebabkan tar Alright so kita kena hati-hati Alright mana yang tak makan lagi tu? Siapa yang tak makan lagi tu? Ha? Siapa? Siapa? Siapa? Okey tu dia. Dia rupanya. Sekejap. Boleh tak aku kutip balik tabi ni? Bagi makan lepas tu kutip balik kan? Tarik juga. Buat macam tu. Sekejap. Tabi of course lah mahal. Sure. Okay, aku rasa aku tak, aku tak yakin lah dengan TV ni. Kita akan kutip balik dia. Aku perlukan satu lagi farm. Untuk fruit. And then, we good to go. Right. So, marilah kita tidur lagi. Dan kita akan tengok. Sebab aku hanya ada lebih kurang 7 minit lagi untuk aku wrap it up. This episode tak tahulah sekali ke dua kali ke kan. Nah, tapi apa? Kalau korang nak lagi Biasalah eh, korang tahu lah Orang buat apa kan eh? eh? Tapi ni macam orang kata Preview preview okay, Bersepah Okay faham Kecampak semua Right Hey eh, there Aku rasa kita cukup dah kot Untuk Buat Another farm kalau kita bagi makanan favorite Dia akan double tau Double je macam Benda tu lah yang keluar tu Maksudnya dia boleh Apa Produce dua kali lah Okay Aku rasa kita cukup sangat cukup. Oh let's go Aku tak nak Aku aku tak nak tebi ni tebi saja sebab Selalunya makanan daging ni Dia Susah sikit lah nak manage Tapi tak lah Mungkin dispatch orang dah ni Alright, so kita kena cari buah tu je. And then we good to go. Kena cari cube fruit tu. Kita perlukan cube fruit tu. Alright. Oh, wow. Cube fruit. Aku tak tahu aku jumpa kat mana tadi. Okay, ni buah biasa. Aku nak cube fruit tu. Aku nak favourite dia. So, kita kena pay attention. Okay, ayam Extra tak ada hal Okay je Oh sana eh Oh dia go I guess I see it Bukan ni bukan Ni fruit biasa Pogo fruit Ah, uh, It works but Aku nak juga Aku nak juga tu eh Aku nak juga pokok merah tu Kalau aku lompat ni lepas ni kan tak berani Mana pula pokok merah tu Okay eh, maybe maybe uh, uh, Jalan sebelah kiri ni Tiga eh. Ah, uh, Tufru biasa Alright, pokok merah tu agak rare eh? agak rare di situ. Bukan rare. Aku yang tak jumpa. Woi. Oh. Yup, aku tak jumpa. Ini bukan. Ah. Interesting. Sampai aku sampai kat tempat dia balik Tempat yang mula-mula aku sampai Yup <laughs> Aku tak jumpa dah pokok tu Tidak Tak apalah kita maybe kena berpuas hati dengan pokok uh, Fruit biasa je Buat apa yang kita mampu buat Aku tak jumpa Aku tak ingat dan aku tak jumpa sedih. Sayang eh. eh kita ambil lah serapa banyak yang boleh. Yep. And then kita akan skip ke malam. Korang akan tengok. Uh, ah, Phosphor KB. And then kita boleh uh, tamatkan episod. Yang ni okay. Tadi tu kebetulan je aku jumpa guys Kebetulan Let's go. Ah, kekecewaan. Aku rasa pokok yang pokok yang belakang tu tapi dia tak tumbuh. Alright, let's go. Tok ayam, mau ayam. Tok tebi, nah ayam. Penuh ayam, nah. Banyak agak ayam aku ni. Sampai terkeluar-keluar lah nanti. Alright. Nah, kau makan ni banyak-banyak. Okey. Mesti aku kecil lebih-lebih ni. Alright. Marilah kita cuba untuk skip sampai ke malam. Dan kita tengok. Apa yang kita mampu dapat. Phosphor Tabby. Alright. Okey. Benda last yang korang akan tengok. Benda last So overall bagi aku Untuk jam yang pertama ni Aku memang uh, lah dengan dia punya uh, Design Oh apa ni what the fuck Sekejap Wait what No Aduh aku memang lah dengan design Aku dapat gold slime Lama tak dapat gold slime tu Aku rasa gold slime bagi duit tak silap Ya yeah. Okay one more force four maybe Ataupun dia nak suruh aku tiga je Oh, tidak, tidak. There you go. Kita dah dapat apa yang kita nak malam ni. So, let's go back. Uh, cantik, cantik. Malam dia memang cantik. Ini low quality, guys. Ini paling low, eh. Dan aku tembus ke... Sini, okay. Ini pun aku ingatkan apalah. Wah, malam memang cantik. Malam game ni... Mati ada batasan lah, okay. Memang cantik, eh. Alright. So fosfor Dia The problem dengan fosfor ni Oh takpe dia boleh duduk Ya yeah, problem dengan fosfor ni Dia duduk waktu malam je kan Aku still kena ada Slime sensitive to light Tapi kalau dia gabung Adakah Ya yeah. Let's see Mari kita evolve kan Okay Baik, kita bagi dia makan. Makan, makan. Ya, adakah dia evolve? Eh, dia orang tak nak makan ke Tebi? Tebi, tak nak makan ke Tebi? Nah. Tak nak bertukar ke? Tebi force 4, tak nak? Hello? Tak nak? Nah. Bertukar. Bertukar, Yes. Yap. Tukar. Debbie Phosphor. Debbie. Yap. Yap. Okay, macam banyak sangat pula. Oh, dia bukan satu. Ah, aku lupa. Oh god. Oh god. This is too much. Kejap aku Aku lupa pasal Phosphor tu. So, oh, let's remove Phosphor jap. Dah mana satu lagi, Tevi? Aku lupa dia kita perlukan satu je, guys. Kan? Mas, satu lagi tebi, Satu lagi tebi. Miau, Tak ada. Okay. main So, aku kena campak semua force force yang lebih-lebih ni. Ha, aku rasa semua dah jadi. Oh tak. Ada satu tebi tak jadi. Okay, mari kita campak semua ke dalam lombong. Kasih force force slime. Allah. So, sepatutnya... Orang makan food lah kan Sekejap Dia kena waktu malam ke? Itu soalan dia Diorang kena waktu malam juga ke? Nah Alright aku dah ada ni I don't know Tapi kita boleh tanam farm ni dah Ah, uh, yep. Oh Right Okay eh, pokok ni rasa kena dua rasanya Fruit dengan ni Sebab fruit dengan ni selalu susah sikit Okay Marah ke ni? Marah ke? Marah ke makan? Marah makan Okay uh, Vegetable okay Supply okay Tak ada masalah Right Aku ingat Kita perlukan uh, Yang waktu malam kan untuk ni Mati-mati pula Right Apa tak nama blanket tu Itu maybe benda yang last aku akan buat Sebelum aku closing Tiga Allah Tak cukup lagi seratus Hmm Mana ni guys Tak cukup lagi seratus Adakah kita pergi Mengeksplorasi Yap Seratus Sepatutnya senang kan Yap Sebelum siang menjelma Gimme gimme Tak nak makan ke Alright, tak nak makan. Oh. Kau betul. Tembak. Eh, lah ambil. Ya, aku perlukan dalam... Please, please, someone. Please, you. Dia makan... Ni kan, dia tak makan sayur. Ada tak sesiapa ada cahaya, please? Please. Alright, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alright. Come on, come on, come on. Kau makan makan. Yes. There go. Okay, ya, aku rasa cukup kot 100. Aku perlukan 100 je. Right. Cukup, cukup, cukup. Ya, game ni memang menarik. Right, aku pun dah lepas sejam dah ni. So, masanya untuk aku menamatkan Ya sedih sebenarnya nak tamatkan ni Alright Macam biasa kalau korang nak Korang boleh bagi tahu uh, Dekat bawah lah okay uh, Aku sengaja je tak nak buat benda ni dekat live stream Sebab Aku rasa macam nak buat lain sikit At least kita ada video sikit lah kan uh, Untuk uh, Kita letak dekat channel kita kan oh, Bagus lah kan Alright kita akan bagi dia blanket untuk tidur Dan Aku rasa aku puas hati dengan progress kita Ya yeah. Aku berhati Kita ada ayam yang begitu banyak Aku rasa uh, Slime Ranger 2 ni Dia memang bantu gila lah Untuk ayam ni Memang banyak gila Supply Very very good uh, Sebab dulu aku rasa Masalah juga daging ni Sekarang maybe dah tak perlu kot Dan ini malam apa beza dia Malam dengan siang Dia ada macam Ada tanda bulan eh Sama je apa bezanya Ya aku tak nampak apa beza dia tapi Ya yeah, maybe kita tengok waktu siang kot Ada beza dia kot Mari kita tengok Tapi ada beza Dan aku suka gila fast uh, fast forward time ni Sebab aku rasa dulu tak boleh fast forward time ni Bukan tak boleh dia tak ada effect Sekarang ada effect Maksudnya kita Tak perlu nak teruk-teruk grind Alright. Ya itu dia gelap gelap Ya ya ya gelap gelap Kita boleh nampak guys tu Alright interesting Okay guys Aku rasa di sini je lah Kita punya Ending untuk Slime Rancher Preview Sejam yang pertama Daripada aku Terima kasih semua yang menonton Tak salah aku Game ni ada first person Tapi aku tak ingat Apa uh, Ya yeah. Itulah dia Ini dia farm aku Aku dah ada Phosphor Tabby dengan uh, ah, Tabby Pink ni ya cotton pink cotton sebenarnya okey kalau aku puas hati kita akan teruskan lagi lah aku akan buat lagi another plot kita akan cuba gabung uh, gabungkan apa pink dengan tabby tapi rasanya dah ada sekarang kita dah ada semua spesies lah kita ada pink kita dah ada cotton dan juga kita dah ada phosphor dengan TB. so rasanya untuk yang first area ni kita dah cover up lah Aku tak, tak tak rasa kita ada miss apa-apa uh, Sebab itu empat slime yang mula And then aku kena upgrade aku punya uh, Tool lah supaya jadi jetpack so, Terima kasih kerana menonton Kalau korang suka video ni macam macam biasa like Boleh komen juga kat bawah Aku tak tahu berapa ramai yang akan dapat notification untuk video ni Tapi ya yeah. See you next time Assalamualaikum dan Bye-bye